ces jours qui passent, le temps s'écoule à travers toi, je sens que bientôt tu t'effaces. Ce poison à qui tu fais face, j'aimerais qu'il se froisse comme un papier que l'on jette. J'aimerais qu'il se casse ton éclat de verre, que tu puisses remonter à la surface. Ça ne tient qu'à fil, je vois ta vie qui défile. Ça ne tient qu'à fil, te permet impossible, mais tu t'en vas. tes yeux qui se ferment. J'ai peur qu'ils ne s'ouvrent à nouveau, même si je sais que tu t'éloignes. Ton prénom laissera la trace d'un enfant beau et pur comme l'eau claire. J'aimerais que ta lumière brille encore à l'infini, que le ciel ne reprenne pas ta vie. Ça ne tient qu'un un fil, je vois ta vie qui défile, ça ne tient qu'à un fil, Te permettre impossible, mais tu t'envoles.